Mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV, asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu mpaka sasa. Unawakilisha vizuri sana na sisi tunajivunia sana uwepo wako, kwa sababu bila wewe sisi si kitu. Sasa ninayo stori nyingine tena kumuhusu Harmonize. Kila siku tunamgusia na jambo jipya bwana Harmonize. Sasa kile alichokiandika kupitia insta story yake, anasema kwamba yeye na wanawake wenye shape wale basi ni kifo tu labda kiwatenganishe. Harmonize amekuwa mtu ambaye inaonekana anapenda wanawake fulani hivi wenye shape ama mjini wenyewe vijana wanaita mishangazi fulani hivi ya kwenda, au sio? Sasa tulimuona akiwa kwenye mahusiano na Kajara, before that alikuwa kwenye mahusiano na Sala lakini na Wopa, lakini zaidi kama hii trend yake ilianza kwa Kajara hapo, na tukaona kilia sana pale walivyo break up mara ya kwanza, lakini penzi lao likarudi na mwisho wa siku likavunjika tena. Sasa kukaa kuna vitu vingi sana ambavyo vinamzunguka Harmonize, wengi wakizungumza kwamba Kajala alirudi pale kwa ajili ya kwenda kuisambaratisha Konde Gang, ambapo tuliona wakati Kajala amerudi ndipo wakati ambao familia ya Konde Gang ilivurugika pale, maana yake akina Kill na Chidi waliondoka wakati Kajala yupo, vile vile Angela aliondoka wakati Kajala yupo pale. Inasemekana kwamba mchango mkubwa ama shinikizo kubwa lilitoka kwa Kajala. Sasa hayo yakapita na wengi wakatoa comment kwamba Harmonize anajichanganya na hicho ndicho kitakachomwangusha kwenye muziki. Sasa bana tena line now kuna story ambayo inatembea sana. Watu wa aina hiyo ambao wanawazungumzia Harmonize wenye shape na moja kati ya watu ambao anahusishwa nao kwa sasa ni dada wa msanii Diamond ambaye alikuwa bosi wake wa zamani, naye si mwingine bali ni Esma. Ukiangalia Esma yupo upande wa Diamond na vitu kama hivyo, na wengi wanahofia huenda Harmonize akajichanganya tena na huenda akaanguka sasa zaidi, kwa sababu Esma huenda akawa ni mtu ambaye atatumiwa tu kwa ajili ya kwenda kumshusha zaidi. Tuliona kwa Kajala alichokifanya, kama wengi walivyosema hivyo. Sasa hatujajua ni kweli Kajala alichangia kuvunjika kwa Konde Gang, lakini kwa Esma, je, itakuwaje kama ni kweli wawili hawa wanadeti? Hii haitamwangusha kimuziki ambapo anadeti na mtu ambaye yupo upande kama wa wapinzani wake, ambapo tumeona hawajawa na maelewano mazuri kama ilivyo mwenzake Rayvanny anavyoelewana na WCB. Unaionaje hiyo kama shabiki wa muziki, lakini pia kama shabiki wa Harmonize kudeti na Esma kama itakuwa hivyo, na kama yeye anavyosema wanawake wenye shepu ndio anaopenda. Je, hili swala halitamwangusha kimuziki? Shiriki nami kwenye comment hapo ili tuweze kwenda sambamba zaidi.